davant de la pobresa energètica, però davant també dels abusos constants que les companyies elèctriques doncs, sotmeten a la ciutadania, també amb campanyes a vegades molt agressives de desinformació, creiem que cal que hi hagi un servei públic que defensi i tuteli els drets dels veïns i veïnes de, de la ciutat. Hem vist que tenim una llei, una llei que és un instrument molt potent però que cal que la ciutadania coneixi, que és la llei 24-2015, una llei que permet protegir detalls de subministrament a persones en situació de vulnerabilitat i una llei que també ens permet a l'administració, si coneixem situacions, diguéssim, de vulneració d'aquesta llei, poder sancionar. Però, evidentment, perquè una llei es pugui aplicar, necessitem que la gent conegui i reconegui els seus drets i reconegui situacions també d'abusos i d'incompliment de la llei.